you 动吃动吃动吃动动动吃动吃。哈！哈哈哈哈哈！哈！有人。 이래 응? 응? 예? 요 Ready, go! oh, <laughs> no, no, no, no. <laughs> hmm? 他俩干啥的？没搞。嗯？咦？嗯？ 응? 응? 응? 열. <laughs> 这是在哈我。嗯？妈？妈妈？妈妈？ <laughs> Can I have it, please? 还生气了。 <laughs>